Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asirraa jedhu jiratti argamtan nagaan koo bakkuma jirtanitti isin qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka baga jiraattan baga yoona eegdan isiniin jecha har'a dhugaa wayiin qabadhee too kara keessan dhufee Egaa ka viidiyoon kun viidiyoon duraan hojjedhurraa addaadha. Warroonni eh, viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffattan yaada keessan naa barreessuu hin dagatinaa. Eh, warroonni immoo jalqabdaniitu dhiistan koomentii hoggaa barreessitan anallee natti dhagahamuu danda'a miira eh, biraa keessa waanan jiruuf jechuudha. Eh, Kanaafiyyuu viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffadhaa warri isinitti tole laayik gochuu hin dagatina. Egaa kan mudannoo kanaa irraa barattan kan jedhu kan qabadheetoo dhufe ana mudatee jira. Isin immoo warri isin hin mudanne egaa yeroo baay'ee miidiyaa irratti wantoota baay'ee of eeggannoodhaaf ni dubbatama. Eh, ilma namaa ammoo eh, karaan ani darbullee karaa biraati isinis kan darbitan karaa biraatidha. Egaa kanaafuyyuu ani immoo guyyaa kana as keessa akka hin darbu ta'eetoo jira. Isin immoo kana darbe kana keessa akka hin dabarre kan jedhuuf isiniifis barumsa ta'a. Akkasuma immoo isinillee yaada qabdan naa barreessitu jechuudha. Yaada keessan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Eh, ogummaa qabdanirra naa qodaa jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Ogummaa ofii keessanii qabdanirra. naaf qooduu hin dagatina. E, akkasuma immoo warroonni biraatillee irraa barumsa siniif ta'a jedheetan too dhufe egaa ka e, muudannoon illee mudannoo baay'ee ulfaatudha. E, warroonni haga dhumaa dhaggeeffatan ammas irraa ni barattu kan barates immoo deebi'ee nama ni barsiisa jechuudha. Egaa ka amma karuma mudannoo kiyyaas ittiin deema. Egaa kan illee baay'ee ulfaata illee ta'u dirqama qabadhee kara keessan dhufuun jechuudha. Hordoftoota koo biraan gahuun. Eh, dirqamaadha. Kanaafiyyuu eh, kara keessan dhufeetoo jiraa Isinis yaada keessan naa barreessaa isiniin jedha saanduqa koomentii jalatti. Eh, egaa akkuma beekamu nuti kara biyya Arabaatii kara biyya Itoophiyaa deebinuu wantoota gurguddaa achi teenyee wantoota gurguddaa yaaduu dandeenyaa wantoota akkasii raawwannaa akkas goonaa akkas taana jennee kan dubbannuu fi kan itti jiraannu garaagarummaa qabaachuu danda'a. Egaa kaanan deemuu dandoon kiyya kan ta'e kanaadha. Eh, Kanaafuyyuu mudannoo kiyya kanarraa illee ni barattu jedhee tayyaadha. Akkasuma immoo anallee eh, waan isinitti dhagaames akkuma dura dubbadhe naa qoodduudhee tayyaadha. Egaa ka eh, maalirraa akkan ka'ullee natti illee ulfaatu maalirraa jalqabee maalirratti akkan naabullee hin beeku. Isiniin jedha egaa ka qilleensi illee yeroo duraa san xiqqoo natti jijjiiramee ture amma ammoo galata isaa qilleensi illee akkuma duraatitti naaf deebi'ee jiraan isiniin jedha egaa ka karaa biyya gizee galan beektu. keessattuyyuu karaa fuulatiin baay'ee nu rakkisaa shifitaa adda addaatiin anaallee akkasitti narra tureetu eh, jira. Egaa akka walumaa galatti waa'ee shiffitaati miti fuulli ni bada. Eh, ni bada hoon kan nurratti shifitaa yaa'ee eh, yeroo isaa eeggatee ni ka'a. Garuu yaadni koosanii miti. Akkuma carraan dubbadhe malee jechuudha. Egaa kan ni beektu ijoolleen baay'een biyyoota arabaa keessa ayyaantu nagama akka turteetoo dhuftee warroonni hin beekne illee immoo isinan barsiisa jechuudha. Egaa ani ergan karaa biyya ormaatitti malee kanan hojjedhellee Amaaraatu yookaan Dubaayii keessan hojjedheetu dhufe. Egaa akka hoggaa afuriin hojjedhe jechuudha. Mm, ni ulfaatalleedha akkana jedhameetillee dubbachuu fi hoggaa afur jechuun wantoota gurguddaa waan baay'ee hojjetamuu danda'udha. Anis sanuman yaadetu dhufe jechuudha. Sababbiin isaa Eh, hojjedhee akkuma nama kamiituyyuu hojjedheetoo jira waan baay'ee nan qaba jedhee hin reeggadhe. Eh, Dhufee jechuudha walumaa galatti herreega koo teechifadhee eh, mana koollee egaa kaan xumuramee kaan ta'e kaan ta'e jedhee hundaayyuu yaada keessa galfadheetan jechuudha. Karan nagaha jedheetuma kara biyya. Deebiin isiniin jechuu jaaladha. Egaa kan yeroo baay'ee nuti kan dubbannuu fi kara biyya keessaa ogaa dhufne. Eh, waliif fakkaatu jechuudha. Eh, egaa akka isaan keessaa nama tokko ta'e anallee mudannoo eh, cimaadha. Egaa akka mudannoo kana warroonni tasgabbiidhaan viidiyoo kana akkuma dura isiniin jedhe yaadan teessanii tona dhaggeeffattanii yookaan viidiyoo kana dhaggeeffattanii xumurtan yaada quubsaa akkanaa barreessitan abdiin qaba. Egaa ka viidiyoo kana jalqabdanii kaatanii yookaan taambilee ilaaltanii kaatanii gizeessinis naa barreessitan anillee miira biraa keessa akka nan galchine. Eh, jajjabina keessanan barbaada jechuudha. Walumaa galatti waan isinnaan jettan yaada keessan. Tokkoon tokkon dhiirris shamarris ta'ee eh, miira isinitti dhagahamee eh, lakki akkas hoggaa gootee faayidaa qabaa akkan hoggaa taate faayidaa qabaa yoo karaa kanaan akkas goote si fayyada kan jettanis hoggaa jiraatan ta'ee. Isinirraa yaada eeggadha jechuudhaan eh, karaa kootiin eh, furmaata itti kennuu hin dandeenye jechuudha. Walumaa galatti muudannoon ana mudate kuni eh, ani dafee furmaata tan deema wanti tokko na mudachuu fi dafee furmaatatti deemuun tokkodha. Garuu kana dafee furmaatatti deemuu hin dandeenye ni natti ulfaate jechuudha. Walumaa galatti wantichi na mudate muudannoon na mudate egaa yeroo baay'ee. maal jedhamaa mammaksi tokko ni jiraayyuu mammaksi e, kun e, maal jedhamaa nan dagadhe mammaaka kana kaa'ugaa yaadadhe viidiyoo biraa keessatti isiniifan dubbadha jechuudha. Anis akkasuman ta'e miilanaa. egaa kaa'a. E, kanaafan kara keessan dhufe. Isiniin jechuun jaaladhaa egaa kaa'a namni kara namaa gizee waa tokko furmaata qaba garuu. maaliin jedhee akkan dubbadullee hin beeku amma kaameeraa fuulduratti hin boo'us hin barbaadu gadduus hin barbaadu akkasis ta'uu hin barbaadu garuu yaaduman of cimsee tanan kaameera odoo hin bariin dura of amansiise tanan sababbiin isaa hordoftoota koo fuulduratti boo'ullee hin barbaadu gadduullee hin barbaadu garuu muudannoo na muudate kana isaan gahuun qaba jedhee tanan kutannoodhaan dhufe jechuudha malee. akkanatti dhagameen akkan ofii kiyyaa kophaatti gaddeen akkan ofii kiyyaa kophaatti bo'een eh, silaa isinitti illee nan hima jechuudha. Ah, isin fuuldurallee taa'ee kaameeraa fuuldurallee taa'ee nan bu'a garuu eh, as kaameeraa fuulduratti bo'uun koo furmaata tokkollee hin qabu. Inni furmaata qabu maal inni eh, yaada koo liqimsee miira san keessaa ba'ee. hordoftoota kootiin gahee hordoftoonni koo immoo iyyuu lakki kun mudannoon kun eenyuma biraayyuu ni jira. Mm, wanti ati mudate kun waan argamuu danda'udha. Immoo hafuus danda'a. Naan haa jedhani malee ani kaameeraa kana fuuldura taa'ee boo'ee akkas ta'ee mm, jedhee bakka wanta baay'ee yaadee yeroo baay'ee kaameeraa yeroo lama cufee yeroo lama banee maalifan e, akkanatti hoggaanani boo'aa kara kaameeraa dhiyaadde yaada koo na hubatanii nan hubatan. Kanaafuyyuu ani yaada koo. walitti qabadhee funaannadhee miira koo liqimsee ani e, kara kaameeraa kanaa ba'a kan jedhuudhaan qabadhee too dhufee jechuudha. Kanaafuyyuu kanattan isin irratti gadduu hin barbaanne jechuudha. Hordoftoota chaayinaa laayyaantuu asallaa. Egaa ka mudannoon koo maalirraa illee ka'u akkan ka'u illee dhaabu inni sunis maal seetanii walumaa galatti e, egaa ka. Ah, inni ulfaataa garuu hin maal akka jedhullee hin beeku egaa kaa qarshii waggaa afur hojjedhee mm, hin beeku maal jedhee akka isinitti himu jechuudha. Mm, eh, naman amanuudha baay'ee naman amanuu baay'ee naman jaaladhu nama baay'ee of dabarsee dabarseetoo kenneefidha jechuudha. Egaa ka hiriyaadha abbaa manaati waanuma hunda jechuudha. Kanaafuyyuu manni mana ijaarameedhaan hin beekaa, manni xumurameedhaan hin beekaa. Egaa akka viidiyoo darbe keessatti bootaa manaatillee mana bakka lama akka jirullee isinitti beesin ture. Isaassan eh, keessatti immoo eh, tokko akka ijaarame xumuramullee baatu akka ijaarame isinitti himeetiin ture jechuudha. Egaa kaa'inni sunillee eh, xumuramee galma hin geenye. Hmm, sunis kan bitame akkasumatti taa'ee jira. Qarshii hoggaa afurii kana bakka inni dhaqeen hin beeku. qarshii kana balleesse jechuudha. Qarshii kana hin beeku. Amma yoon akkanatti isinitti haasa'u egaa tarii hin beeku itti amantanillee hin beeku dirqama tuyyuu kana keessan yaada keessan kana keessan dhufe jechuudha. Walumaa galatti hin jiru qarshiin ishee qarshiin eessa jira anuu irra dhaabbadhee tan jedheen gaafadhe egaa akka qarshiin hin jirredha kan natti hime. Isaa miti illee mooyyuu hojjennee waliin arganna jechuudha. Homaa miti ani ishi sanillee taanan erga illee bade homaa miti mana bakka lamaa qabna waan ta'eef tokkoon tokko ijaarree san keessatti ni hojjennallee jedhee ofii kiyyaan murteessee ka'eetti hime jechuudha. walumaa galatti qarshii baduu osoo hin ta'in anaanis akka gargar ba'uudha kan inni natti dubbate jechuudha kanarratti waan addaati addaatitu natti dhagame garuu mm, anuuf jabeesse tanan dubbachaatoo jira jechuudha walumaa galatti of jabeesse dubbachaa jira yaada isinirraa hin barbaada waan ta'eefan homaa dubbachuu dadhabeetu eh, of yaada koo miira koo hundaa akkuma dura isinitti dubbadha. Sabadhee tan walitti eh, mm. qabadhee tanan eh, dubbadha jechuudha egaa akka marachaa mar'achaatoo jira sagaleen illee hoggaasee namaaf kalchaan isiniin jedha maal akkan dubbadhuu fi maal akkan jedhullee wallaalee jira egaa kana akkatti qarshii hoggaa afurii eh, wajjiniin egaa kaa beektanii karaa kuma meeqaatti eh, Dubaay keessatti warri teessaniitoo hojjettan qarshii xiqqaa miti jechuudha kan waggoota kana keessatti argamu. Kana hundaayyuu walitti qabee eh, kanaanis immoo akka gargar baana kan jedhudha. Baay'ee namatti dhaga'ama. An amma eh, qarshii miti isaan adda bahuun baay'ee natti ulfaate jechuudha. Sababiin isaa qarshii waliin hojjennee arganna. Anii fi ati maaliif gargar baana kan jennaan illee eh, tasgabbiidhaan taa'ina dubbisuu hin dandeenye ani beeku. Walumaa galatti baay'ee ulfaate jechuudha. Eh, akkana mudannoon kooyi. Isiniin jechuun jaaladhaa kanatu iyyuu na mudate. Egaa kaan manallee bakka isaa waraabitan isinitti argisiisaa. Ani hin beeku baay'ee natti ulfaate jechuudha. Kana fakkaata walumaa galatti. Namatti hin dhaga'amu? <laughs> taatanii jirtu. Egaa ka <laughs> dhugaammee ani viidiyoo kana waraabuun koo dhugaa dubbachuuf viidiyoo yeroo darbe gubbaarratti ani suuqii banee jira jedhe gubbaarratti akkuma ani dura dubbadhetti. Namoonni baay'een jabaadhu yaada gaariirra jirta haaluma kana itti fufii kan jedhaniitu barreessantu jiraa. Eh, namni kun immoo waaw kan jedhetuyyuu jiraa. Namni kun immoo iyyuu itti fufii cimtuu maal maal kan jedhetuyyuu jira jechuudha. Egaa ka viidiyoo sun baay'ee dheerallee miti. <laughs> Dhugaanis ni jedha. Kanaafan mee kana hoo dhaggeeffataniitoo xumura isaati irratti ilaalani. Garuu galatooma ijoolleen baay'een haga xumuraa laaltaniitoo piraanki ta'uu beektanii jirtu. Kan suuqii sanirrattis jechuudha. <laughs> Egaa kanallee warri haga dhumaa dhaggeeffatan piraankiidha. Ani mudannoo akkasiitu iyyuu hin qabu. Waaqayyo dhiifa manaaf haa godhu. Anillee nama baay'ee of eegdudha. Egaa kajoolleen baay'ee na beektu. Ani dhugaan isin jedhu namaayyuu nan gorsaa ofii koo dabarsee toof hin kennu boru waan ta'u rabbi tarkaa qaba jechuudha. Ammaaf rabbiin haa galatoomuu Qabeenyi koo akkuma jirutti jira jechuudha. Egaa manallee akkuma dura isinitti argisiisedha. manni kutaa lama ijaarameetoo jira kaan ofumaaf hojjennaadha kan jedhuun e, ofii kooti qarshi matee ciseetoo dhufe jechuudha sababbiin isaa waalumaan laalaa hojjenna dheetooyi wani namudate tokkos hin jiru hiriyaan koollee raguma qabaa e, dhugaa dubbachuu wanni qarshii koo omtuu na jalaa badee hin jiru rabbi naa galatoomu egaa ka biraankis <laughs> hin godhe jechuudha warroonni ka biraanki kana haga dhumaa dhaggeeffatan jiraatanii. yaada keessan tolchaa naa bareechaa egaa kaa piraankiin kun shaakalaadha fuulduratti abbaa manaa koo wajjin nan dhufa mee kophaatti illee nan shaakala kan jedhuudha eh, jechuun eh, piraankii hagaman dandeettii qaba kan jedhuufan kana yaade warri dandeettii illee ni qabdaa piraankiilee abbaa manaa kee wajjin illee nu kootu nu hojjedhu jettanii illee waggaa jiraatanii yaada keessan naa barreessa na jajjabeessuu hin dagatina. obboleewwan koo isinan qaba na jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja egaa ka warri piraanki kanatti boontan hoggaa jiraatan itti fufiillee nuu hojjedhu piraanki kan kana caalules irraa eegnes hoggaa jiraat jettan ta'e egaa ka yaada keessan naa barreessuu hin isin isiniin jedha haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee baay'ee turtii gaarii baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja hordoftoota koo.